Ɛnnɛ, mewɔ ha yi nsu ntumi ntɔ da wɔ Yesu din mu. Ɛnna deɛ na wayɛ. Mebɔ tumi ne nwosra a Onyame de adom me no. Mewɔ nnan event a makɔ a, mabɔ Yesu din a nsuo tɔ a, yɛkɔmande agyae. Baabi wɔ hɔ, ɔhu sɛ na mebɛyɛ wɔ da na ɛyɛ good. Ɛnɛ kora deɛ ɛwɔ pɛbrɛ. Me realize pɛ, efi hɔ kɔ nyina nsuo no bɛtumi atɔ. Me ba bɔ, obi ankɔ virgin kɔ saa akyi. Me realize saa na nsuo no asate tɔ no. Eti me anɔpa no, anɔpa no, sisi a nsuo tɔ taabere hɔ no, sɛ me wɔ hɔ a kɛnti me ntɔ. Abusua, me mo akɔ aba mfa mmra Adepa TV so. Virgin pastor ɛkɔ pia mu ɛwɔ ɛyɛ Collins ɔtee Konfoko Liggy ne wife no ayie no ase na video no a ɛdi kan no yɛhwɛ yɛ no a na kyerɛ sɛ ɔkasa bebree wɔ aseɛ no nyinaa ɔpa kyerɛ sɛ ɔno ɔwɔ hɔ nti nsuo ntumi ntɔ nsɛ ayie no da saa asɛm wei ɔkɔka bi ɛwɔ kyerɛ sɛ ɛyɛ baba spirit ayie ase na nokorɛ ni nsuo no deɛ antɔ but ɛnɛ deɛ yɛ ɔkɔ kan ɛwɔ Kolegy wife no ayie no ase no ɛhɔ a na nsuo no startee sɛ ɛtɔ Ɔse ɔyɛ Nyame nipa na Nyankopɔn na afa ne so sɛ ɔnkasa ma ɛyɛ wiase nyinaa nte sɛ ayiyie wei no nsuo ntumi nsɛe no da ɔte ase yi deɛ nsuo ntumi nsɛe no afei a ankyɛ yɛnkɔhwɛ a nsuo na atɔ yi ei virgin prophets nkorɔfoɔ se yɛnkye no o social media so baabi a wobɛfa biaa ɔmo se ɛwɔ sɛ man wei yɛ arrest no Ghana police service mo wɔ hɔ a nkorɔfoɔ sɛ monkɔ arrest ɛyɛ virgin pastor sɛ ɔbɛhyɛ nkɔmtorofoɔ wɔ hɔnom. Abusua, ɛno nti Adepa TV, yɛtwe bɛn no ne no di nkɔmmɔ, bisabisa no sɛ, dɛn nti na ɔbɛhyɛ nkɔm bi sei na nsuo bɛtɔ? Yɛnkɔ na yɛnkɔtie ɛyɛ nkyerɛmu a ɔde maa yɛn. Nansa na yɛbɛkɔ, na mekae wo sɛ Yvasda Fruits de tɔn brown papa pa ara de aba adwaman so. Sɛ woretu akɔtɔn, wotɔ no baako baako. Ɛno ara ne sɛ wobɛfrɛ yɛn. Baabi a wowɔ biara, yɛbɛyɛ delivery na yɛde aba abrɛ wo anaasɛ yɛde ama wo wɔ hɔnom. Ghana ha yɛkyerɛ kwan wɔ ɛyɛ Takoradi, Chapel Hill. Wo frɛ nko ara deɛ yɛbɛ deliver Tom Brown no de abrɛ wo. Saa nso na US contact no ne miɛnsa no a ɛdi kan no ɛno nso fa ne frɛ wɔn anaa sɛ WhatsApp wɔn. Baabi a wɔ biara wɔ US nso wɔbɛ deliver Tom Brown no de abrɛ wo. Yɛnkɔ na yɛnkɔ tie Virgin Pastor asɛm a ɔde too Ghanafoɔ anim wɔ aberɛ a nsuo no tɔɔɛ wɔ Okomfo Korlege ne wife no ayie no ase. Rai abusua eh, bɛka sɛ ɛyɛ kɔnfo kolege eh, ayie a agya ne wife ne na ɔde ato mpa mu na ɛyɛ vɛ nye pastor kopie mu anɔpa yi ɛma ɔhyɛ nkɔm koraa wɔ hɔ sɛ eh, nsuo ɛntɔ ɛnɛ ɛberɛ a ɔwɔ hɔ yi deɛ nsuo ntɔ ba nsuo bɛtɔ ade sɛ ɔfiri hɔ nsuo bɛtɔ ade sɛ mafiri hɔ mebɛkyerɛ mu na wɔnyɛ sɛ meyɛ si wɔ kuma sɛ Dabi. Anɔpa na ɔmo ɔtí bɛtiri yɛ. Ɛna mi se o deɛ mi ti mi hɔ. Na mi sɛ nsuo bɛ tumi ɛtɔ agye sɛ mɛ tu ya. Eti onyame pɛ sɛ ɔmo wuru difference ɛwɔ mu. Me realize pɛ, efi hɔ kɔ nyina nsuo no bɛtumi atɔ. Me ba tɔ, obi ankɔ virgin nkɔsa akyi. Me realize faa na nsuo no asate tɔ no. Mhm. Ah, na ke sɛ nkurɔfoɔ na agye wɔn ho si bɔne sɛ ei wobɛhyɛ nkɔm sɛ nsuo ntɔ ne nsuo atɔ ne sɛ social media agye ntena ha wɔ hɔ saa no dabi tiɛ ɛno nti na menkyerɛ mu yie wɔ ha no Mepaatɔ tie. Metie o paa. Mekaa sɛ, sɛ nsuo bɛtumi atɔ agye sɛ mafiri hɔ. Yes. Yɛn na mefiri hɔ nsuo taa tumi atɔ no. Mhm. Anɔpa no nso na ebi mu gye m'akyiniyɛ. Me nso adeɛ a mempɛ yɛ akyiniyɛ. Mhm. Ma me ntwerɛ baako bi na te aseɛ. Mmerɛ bi mekɔ baabi na ɔmo gye m'akyiniyɛ. Nanso obi kaa sɛ, sɛ Nyame ama me tumi a, me mmɔ mpaeɛ ma ɛyi dɔla ne mmara fam mhm. mese ama fam anaasɛ maa fam ante ah, dɔla no mpaebɔ na ɛma ne ba fam ɔ mpaebɔ ka ho ana ghanafoɔ mpanimfoɔ nso so animdeɛ ne nyansa nyame de ama ɔmo ka ho oh, okay because july 29 mekɔ ɔman channel ɔman media ɔman media kɔkyerɛ ɔmo ade a ɔman no yɛ a ɛbɛboa ɛna nanse nya ɛbɛ wɔ ama ntini obi challenge me sɛ sɛ me me se me wɔ power metumi kata ma nsuo gyae a me mo mpa yɛ ma wɔ da yi dɔla ne yɛ yie sɛ sɛ ayɛyɛ anaasɛ nyɛ yie ayɛyɛ ɛnumonyam nka awurade mepɛtɔ sɛdeɛ mɛyɛ nipa nyɛ bɛhu no kura me kyɛn Obiara nkɔ Virgin mpo sɛ ɛntwe. Baabi a na megyina wɔ Kumasi sɛ sia no, five minutes a wofrɛ me yi, mekɔmanee na nsuo no ntumi ntɔ. Ɛna mekaa sɛ me mewie life no a, ɛfiri saa mmerɛ yi kɔ nyinaa nsuo no bɛtumi atɔ. Oh, okay. Ɔmaame yɛ na nsuo no sate yɛ. Ɛwɔ the roundabout ne ɛyi Golden Tulip Kumasi area hɔ. Enti me anɔpa no, anɔpa no, sɛsi a nsuo tɔ Taabere hɔ no, sɛ mewɔ hɔ a nka ntumi ntɔ. Abusua na gye sɛ ɛyɛ ɛɛ virgin pasta. Ɔse wɔ hɔ a nka nsuo no ntumi ntɔ da. Na ɛka sɛ ahoma no ate kɔ. Nti yɛtrae sɛ ah, yɛn nsa bɛtumi aka ɛyɛ virgin pasta. Hello. Oh, okay. Oh, okay. abusua na ɛyɛ virgin pastor na aba bɛkyerɛ nsɛm no ɔse ɔno ɔwɔ hɔ no deɛ nsuo ni hɔ a ɛbɛtɔ nsuo biara ntumi ntɔ kɔsi sɛ ɛbɛyɛ ne ayie no awie na mmom ɔno ɔfiri hɔ no na nsuo no tɔɔyɛ na kyerɛ sɛ ne nkɔmhyɛ no deɛ ɛyɛ adeɛ a aba mu sɛ so ɔfiri hɔ nko adeɛ a biribiara bɛtumi asi ba ɔwɔ hɔ no deɛ na nsuo na ɛntumi ntɔ ɛno na nkorɔfoɔ sɛ ɔsɔfo virgin pastor wagba na bɔ mmɔden ara na gye tom wɔ hɔ abusua mekae sɛ tap tap send de tap tap borɔ nya akyɛdeɛ aba yɛde draw ato hɔ a draw no nyinaa bɛba awieɛ ɛyɛ twenty ninth of ɛyɛ December wei nti wontee tap tap send nka wɔ Europe Canada US wo sɛnde sika de aba Ghana sɛ wode fa momo account anaasɛ bank account no bɔ mmɔden ne kɔ yi Google play store anaasɛ app store Na downloadi ɛyɛ tap tap send app no wo downloadi wie bɛbusa wo sɛ wo promo code na wabɔ Adepa TV de ahyɛ wobɔ Adepa TV hyɛ wo wie a wo first transaction no wo wɔ Europe yɛbɛkyɛ wo five Euros wo wɔ Canada anaasɛ US nso yɛbɛkyɛ wo ten dollars UK ɛyɛ five pounds nti kɔ so na use tap tap send app no fɛ di wo dwuma nyinaa ɛwɔ hɔ nom ɛfa ma yɛn sɛdeɛ medi nkan kaeɛ no tap tap bronya akyɛdeɛ no Ɛyɛ bosome wei yɛde asi hɔ sɛ nawɔtwe biara ɔtumi sɛnde ɛyɛ two hundred pounds, euros anaasɛ dollars ɛba Ghana a, draw no ɛwɔ hɔ automatically no kyerɛ sɛ woka ho. Saa nso na ɛyɛ bosome koro yi ara mu no wotumi sɛnde ɛyɛ thousand, dollars anaasɛ pounds anaa euros ba Ghana a, anaasɛ ɛyɛ more than thousand koraa nso a ɛno nso draw wɔ hɔ nom a kyerɛ sɛ ɛno nso wobɛda mu ɛwɔ hɔ. Akyɛdeɛ soronko na yɛde ma yɛ customers, ɛbi ɛyɛ airline ticket sɛ ɛbi a Bosome wei wo ba bɛdi ɛyɛ bronya no wɔ Ghana ɛyɛ adeɛ a yɛma wo ɛyɛ ticket wɔ hɔ nom a kyesɛ wo sika koraa ɛnim wo ntua hwee ɛyɛ free yɛne a na yɛde ɛma wo sɛ bra Ghana na ɛbɛdi ɛyɛ bronya no wɔ ha saa nso na ɛyɛ air fryers ɛka ho TV ɛka ho blenders na afei nso ɛyɛ sika ne nyinaa ɛka ho a yɛde ma yɛ customers nti bɔ mmɔden ara hwɛ tap tap send Ɛkyerɛ kwan wɔ hɔ. Ɛno ara ne sɛ wo bɛ use ɛyɛ promo code Adepa TV. Wo use nko ara de akyɛdeɛ wei nyinaa ɛyɛ wo dea ɛwɔ hɔ nom. Ada bɔ foro fie nso sɛ w'asi dan awie na wo pɛ nkyɛnse papapa a na wode akuru wo dan nso a bɔ mmɔden ara na ɛhwɛ mu akyɛ kwan Kumasi, Ɛhwea Overseas Junction, saa nso na ɛyɛ Nkran, Ɔfankɔɔ, Barrier, Fa number si na gu ɔno ne mpaninfoɔ ndi nsawosoɔ wɔ hɔ. Ghana ha baabi a wowɔ biara nso a wopɛ sɛ yɛ deliver nkyɛnse no de brɛ wo no nso yɛbɛ deliver de abrɛ wo. Sɛ wowɔ Sunyani, wowɔ ɛyɛ Koforidua, wowɔ Ho, wowɔ hehe, baabi a wobɛto wo nsa de afrɛ yɛ biara no yɛbɛba nso ne aba abɛkuru ɛyɛ wo dan no so kama kama de ama wo wɔ hɔ. Ne nyinaa yɛ Adabɔf Roofing na mɛkamfo de ama wo. Nti fa numbers no a atwa gu wɔ screen no so na frɛ mpaninfoɔ na kyerɛ sɛ yɛnyɛ neɛ wopɛ mfa ma wo wɔ hɔ nom. Mma wo werɛ mfi sɛ yɛwɔ Kumasi, ɛhɔ na yɛasoɛ yɛ baako hɔ. Saa nso na yɛ Nkran, ɛyɛ Ɔfankɔɔ barrier. Kumasi deɛ ɛyɛ Nhwera Overseas Junction. Nti bɔ mmɔden a na frɛ yɛn wɔ hɔ. Wokɔ YouTube a, mma wo werɛ mfi sɛ Adepa TV, wobɛ subscribe, subscribe button no abɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ videos bi a ɛba abɔnten biara Wobɛnya bi ahwɛ saa nso na wokɔ ɛyɛ Facebook nso abɛ subscribe na wa like yɛ page na wa follow yɛ na video bi abɛhwɛ bia wa drop your comment ana wakyerɛ wadwen wɔ comment section hɔ ɛde ama yɛ ɔkɔ TikTok, Twitter, Instagram so a ɛyɛ Adepa TV na wa follow yɛ ɛwɔ hɔ nom. Medin ɛyɛ Miss Ama Adepa makra mu. Tap tap send ma mo afe nhyia pa afe nkɔ nsa mɛto yɛ bio wei yɛ tap tap send bro nya akyɛdeɛ promo tap tap send se wɔɔda ne customers ase Wɔ nneɛma pa a moayɛ nti no yɛde draw aba a, sɛsi a wopɛ sɛ wobɔ wura draw no mu a, wo dea ne sɛ wobɛ sɛnde two hundred dollars, two hundred euros anaasɛ two hundred pounds. Week biara wo sɛnde yɛ a automatically wo enter draw no mu. Anaasɛ wobɛ sɛnde thousand dollars, thousand pounds anaasɛ thousand euros month yi a ɛyɛ December bosome yi mu. Na wo send deɛ a, yɛwɔ akyɛdeɛ bebree a yɛbɛtumi de ama wo. Ebi yɛ flight ticket to Ghana, yɛsan wɔ flat screen TV a yɛkyɛ, yɛwɔ air flyers, yɛwɔ blenders, yɛsan wɔ sika, cash, ɛne nneɛma bebree a yɛde kyɛ wo. Enti kɔ so ara send more sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛ winne more. Tap tap send Brony akyɛdeɛ promo. The more you send, the more you win. Send more, win more. Tap tap send.